Gecelelden, ay gecelelden. O kadar kişi dertli dertli ay gecelelden, ay gecelelden. Benim hayatım maraklıdır, sevingi yoktur. Dert gemi çoktur, sevingi yoktur. O kadar kişi dertli dertli ay gecelelden, sazı gecelelden. Mənim həyatım maraqlıdır, sevinci yoxdur, dərd qəmi çoxdur, dərd qəmi çoxdur. Yeter idi dostlar, məmnun oxudum, ağlayıcısına rövşən.